前の「に」とか「た」とかを使ってくれる人の方が私はキュンときちゃうどうどうどうええそうないのないのえーて思ったことなんだけどその男性の車とかに乗るとき結構台湾の男性はよく女性のためにドアを開けてくれるなんかそれはすごい紳士的だなと思ってでも日本人男性だったら恥ずかしくてちょっと そこまでできないっていう人は結構たくさんいるんじゃないかなと思ってティファニーに聞いてみたいあでもどうだあのルーちゃんたちにも聞いてみたい <laughs> ルーちゃんたちどうなのかなって <laughs> 勝手に聞きたい <laughs> 見てるのかなまずは台湾人男子と一緒に出かける時は大体スクーターバイクでああそうだねそうなんだよ、うん だから車のドアのことはちょっと覚えてないけど、うん、日本だと仕事先だとタクシー全部自動ドアだからあんまりこういう機会がないけどでもその人たちが台湾に来て台湾のタクシーは開けないといけないからそれは開けてくれるでもお仕事とプライベートはまた違うんじゃないかなって思って私の感覚では台湾人男性は日本人男性よりも躊躇なく開けてくれるみたいな。で うん、なんか日本人の人は多分ちょっと恥ずかしいとか思って開けない人もいそうだなって感じなのでもしルーちゃんたちが見てくださっていたら <laughs> ぜひぜひ教えてください確かに私は割とそれなんかそういう動画ドアを開けてもらったことはまだそんなになかったから1回だけそう開けてくれた時は本当にキュンとした仕事なんですよ。 うまあ、とりあえず好印象はあるよね好印象ある優しそうな人だなってそうだね、ね、じゃあ次は妻には何かあるかな私はねこれは結構みんな分かってくれると思うけど、その好きな食べ物を覚えてくれてるあーわかるこれはもう文化国とか関係なく共通だよねこれ男性でも嬉しいんじゃないかな多分嬉しいのかな、うんうんうん、そう私はその時友達なんだけど 一緒に焼肉によく一緒に行ってたりしてた友達だから1回目の時は私焼肉でトントロを頼む、うん、トントロ以外は全部任せるよとかで言ってたようにそれを覚えててくれててで結構時間を経ってまだ一緒に焼肉に行った時は「あなたトントロ好きでしょ頼もう」ってオッケー私も覚えたよ今度トントロね <laughs> なるほどこれはわかる本当に とりあえずなんか自分の好きなものでもいいしこういう些細なことあの自分が言ったことがあることをちゃんと覚えててくれてああの時ああ言ってたじゃんとか言われるとあそうそうすごい覚えてくれてたのってなんかあ嬉しいってなるよね、うん、あ分かったこの友達ね同じ友達なんだけど、うん、そのなんか私その時留学してて日本にお正月の時はなんか何日に ャーに1回結婚するよとかの話を1回しか言ったことないけどその結婚する当日に今日は気をつけて帰ってねってメールが来たのすごいすごいすごいしかも結構1ヶ月2ヶ月くらい経ったのに覚えてくれててあれって思ってめっちゃ優しいすごいえちょっと待ってこれはちょっと私一つ言いたいのはあの マリが教えてくれた時も私も自分のメモ帳にメモをしてたのうん、なんかそのティファニー帰国ってでもその時はなんか何月かしか教えてくれたなかったのか忘れたけどでも <laughs> メール送るべきだったねねメール送ってたら惚れてたでしょそう私は自分でなんかああティファニー帰ってくるなってあの自分でちゃんと分かってたけど送るべきだったね <laughs> 割とここまでする人はそんなにいないと思うから、できたらねもうグッてあーわかるでもなんかなんだろう私はちょっとそのする勇気がないかもしれない私はなんかどうだろう思えてもらえたくないなんかちょっと恥ずかしいというかなんかなんかどうわかんない <laughs> えリにするそういうこと私をまず覚えてないというのが問題であ でも自分の例えば彼氏彼氏だったらするよ、うん、あなるほどそうだねそうだねそうだね、うんうん、そうだねそうだね、うん、なるほどこれもいいねじゃあ私が最後にあの言いたいのは男性のその「物持とうか」って言ってくれるこの一言 <laughs> そうそうあのこれは多分日本人男性でも台湾人男性でもすると思うんだけどとりあえずなんかいろいろな、まあ、重くなくてもとりあえずなんかいろんなものを持ってそうだったらその一言の 持とうかっていう一言が嬉しいでもそうでも私は申し訳ないしちょっと迷惑かけたくないなって思っちゃうからなんか何でも自分でやっちゃうというかあの聞かれても「ああ大丈夫だよ私が自分でやるから」って言うんだけどもうちょっとわがままを言っちゃうと <laughs> こう私が「いいよ」って言ってもそのちょっと強引なぐらいに「ああ持つから」って言われると ってキュンときちゃうわかるめっちゃわかるこれすごいわかりますこれわかってくれたわかるわかるわかるそうちょっとねこれは本当言って恥ずかしいんだけどそうちょっとわがまま言っちゃうとこうってなっちゃうだからしかも男性はそういうなんか例えば「もう1か日」って言ってくれて「私が大丈夫よ」って言ったら「あじゃあそっか」って、うんうん 言ったらもう平和って終わっちゃうんだけどでもそこら辺で、ね、もう持つよねしかも私が例えばちょっと時間経ってもう本当に面白なくなってきて持つよって私が言ったら「いや大丈夫私俺が持つから」ってかっこいいなるほどなるほどでもとりあえず、まあ、持つにしろ持たないにしろまずこの一言でも嬉しいよね嬉しいよね、うん、本当は自分でも持てるけどそうそうそうそれなんか ったとはねあるかどうかが嬉しい、ね、そうだねなんか私本当に細かいところをいろいろ見ちゃう癖があると思うあ男性に対してね私の希望通りじゃないから嫌いになるとかそういうのはないけど本当に なんかね細かいところ例えばドアの開け方とか <laughs> なんかねなんかちょっと見ちゃうで癖があるでも別に自分の標準で人は見ないけど人間観察が好きなんだと思うああなるほど私もちょっと見ちゃうそれでなんかちょっとうんいろいろ見ちゃうねあそれ私もちょっと見ちゃうかもしれない、でも私はなんか人間観察の中で特に見ちゃうのが 言ってみんなに分かってもらえるのかなってちょっと自信ないけど、食べ方を見るへえ食べ方しかもなんか綺麗に食べるとかじゃなくて好みはねなんかすごいお腹空いたようにもう急いで食べるのが好きですえー、これはすごい面白い、うん、これは初めて聞いたかも割となんかよく食べる人が好きだしでたくさん食べてるし、 食べるのが早いのがもう一番好きですねああなるほどなんかその食べ物を美味しそうに食べるっていうのは日本人男性のあ好きな女性の仕草というかそののランキングになんか入ってたような気がするなんか美味しそうに食べる子たくさん食べる子みたいなそうそうそうそう、うでもそういうのが多分なんか女の子の美味しそうな食べ方はこうじゃないああ 可愛いこれら対使う可愛いでもこういうのじゃなくて、うなんか無言にもこうバーって食べたらめっちゃ可愛いなって思っちゃうなるほどこれは本当に多分男性と女性でどうなんだろうね美味しそうに食べるのはいいなって思うけどガーって食べるのはなんか別に あってもなくてもって感じかなでこの本当にこの前ちょうどこの話になったんだけど私の知り合いの中の男性で台湾の人なんだけど例えば丼とかフェンそうそうそう牛丼とかをこうガーってアニメみたいに食べる人を見るとなんかムカつくってい人がいたから本当にこれは人によるのかもしれないねそう確かになんかみんなのそういうなんていうか綺麗な食べ方を気にしてるみたいだけど私はそういうなんか急いで食べるのがすごい 男っぽいというか男子のイメージがあるから自分と全然違うなってそこにちょっと思っちゃうんであでもそう解釈されるとちょっと分かってきたなんかこうあの女性と男性との仕草の違いにキュンとするってことだねなるほどうん、分かるかもしれないう個人的な好みなんだけどもし仲間がいたらコメントしてください面白いねそうそうそうぜひぜひ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 久さんとのコラボ動画も口に1本あ、はい、開けてるはずなんですけど、はい、はい、お願いします Facebook、Instagram 毎日中国語と日本語で投稿してたりもするのでぜひぜひそちらの方も見てみてくださいはい、じゃあまた次回お会いしましょうバイバイ